Waswahili wanasema ukistaajabu ya Musa utayaona ya firaun Hivyo ndivyo unaweza kusema kutokana na kadhia kama hiyo. Pengine watu wengi wangedhani tukio kama hilo huenda lingetokea maeneo ya vijijini kama vile Kigongo, Bukumbi au Mhanzi. Ifahamike kuwa tukio hilo limetokea usiku wa kuamkia Jumanne hii katikati kati ya makazi ya watu mtaa wa Mikoroshoni kata ya Msasani wilaya ya Kinondoni mkoani Dar es Salaam, ambapo moja ya familia zilizonusurika katika tukio hilo lililozua taharuki miongoni mwa wakazi wa maeneo hayo imeiomba serikali kuwasaidia kwa sababu hawajui cha kufanya baada ya mti huo aina ya mbuyu uliodumu kwa zaidi ya miaka mia moja kuwadondokea na kuwajeruhi pamoja na kuharibu mali zao. Mara tukasikia tu mshindo wa mabati papa, papa, papapapa, hicho nini? Ni sasa nitaka nifungue mlango niangalie, dakika tu nikakuta nani tofali zimeniangukia, nikakuta ule mbuyu umeniangukia, niko chini mimi nimeangukiwa na matofali na mwanangu huyu kaangukiwa na matofali, huyu mjukuu wangu ndo alikuwa kitandani. Basi tena pale ndo kupiga kelele, wakaja majirani kuniokoa, wakanifanya kunivuta, kanivuta kapasuka napo kichwani, wakanitoa. Mmoja wa mashuhuda wa tukio hilo ameiambia Star TV kuwa mti huo ulianza kuanguka usiku wa saa sita na dakika ishirini na kuanza kupiga kelele za kuita watu ili waweze kutoa msaada kwa majirani zao waliokuwa tayari wamekumbwa na mkasa huo. Kwanza nikasikia mungurumo, nikaambia jamani, mbuyu unakuja. Sasa lilivyodondoka lile banda la choo, ndio sasa mungurumo wa mbuyu kaanza kuita ndio nafanya nikaambia jamani, mbuyu unakuja, mbuyu unakuja, nikaanza kupiga mayowe. Hata hivyo, tayari uongozi wa manispaa ya Kinondoni umeshaanza taratibu za kuwasaidia wahanga wa ajali hiyo, ikiwa ni pamoja na kufanya taratibu za kuuondoa mti huo ambao unaaminika kuwa ulikuwa unatumika kimira miaka ya nyuma. Kwa niaba ya watumishi wenzangu wa manispaa ya Kinondoni, kwa niaba ya serikali, kuwapa pole wahanga walopata na janga hili una watu wamepata majeraha ya vichwa, wengine miguu, lakini kwa bahati nzuri sana, miongoni mwa sehemu ambazo ukuta umedondoka kulikuwa kuna mtoto mdogo, yeye ametoka salama salimini. Ule mbuyu inavyosemekana, kulikuwa na vitu vya ajabu ajabu, lakini hatuwezi kusema kwamba hilo ni ukweli, kutokana na tuamini vitu kama hivyo ni ukweli, na sasa hivi hata pale patakuwepo safi. Baadhi ya majirani wa eneo lilipotokea tukio hilo wameisihi serikali kuwatazama wahanga wa tukio hilo kwa kuwa kipindi hiki wamepata hifadhi kwa majirani tu, hivyo bado wana mahitaji lukuki. Ni msaada tu wa mama labda kutengenezewa ile sehemu aliyekuwa anakaa, si chini ya miaka mia, kwa sababu mimi nitoka nimekuja mji huu hapa ni mwaka wa hamsini huu na niliukota sio huu tu, ilikuwa mibuu karibu kumi, kwa sababu mwaka mmoja utawala wa Hassan Mwinyi ulianguka na ukabana mtu kwenye kitanda na mtoto mtoto yule, Mwenyezi Mungu alimnusuru yule mkubwa alikatwa mguu. Watupunguzie mzigo, watukatie mti, tukae kwa amani na starehe. Kisa cha mti huo kudondoka na kuangukia makazi ya watu maeneo hayo si cha kwanza, kwa sababu Star TV imeelezwa kuwa miaka ya nyuma pia mti kama huo aina ya mbuyu uliwahi kuangukia makazi ya watu na kusababisha kifo cha mtoto mdogo na kuacha ulemavu kwa mama wa mtoto huyo ambaye alikatwa mguu.